Extravulus. Piję jako mięte słodki napój jak twe usta Sorry mała, ale wybiła już szósta Ziomy mówią, że do ciebie liczy się kapusta te słodki napój jak ty usta Sorry mała, ale wybiła już szósta Ziomy mówią, że do ciebie liczy się kapusta Ale wyjebane mam i przelewam to na tuna Ale grube lolo, ona siedzi tu koło mnie Chce mnie złapać za me zimne dłonie A ja pomału czas sobie go nie gibon płonie Nie wiem, już się gubię, w którą mam biec Strony chciały znowu hita, no to robię Tamte panny ciągle w mojej głowie Oj ziomalu, nie tknę więcej wyborowej prawo jasne usta Sorry mała, ale wybiła już szósta Ziomy mówią, że do ciebie liczy się kapusta Ale wyjebane mam i przelewam to na tuna Piję jak mięte, słodki napój jak twe usta Sorry mała, ale wybiła już szósta Ziomy mówią, że do ciebie liczy się kapusta Ale wyjebane mam i przelewam to na tuna Piję jak mięte, słodki napój jak twe usta ciebie liczy się kapusta Ale wyjebane mami przelewam to na tuna